mamelani ke sawufunda ukugqibela ke ngoku namhlanje sawujonga le ncwadi yethu ukugqibela isihloko besisithini sithini isihloko sale ncwadi funa dini isiqhela luthando luthando ixesha lesikolo ye abanye abantu sebekwazi nojonga uba isihloko siphi ne so yam isihloko sithini ixesha lesikolo very good mamela ke besijonge nala magama kodwa ngoku ndifuna uphakamise ukuba uyakwazi ukulifunda eli gama uzothatha phakamisa isandla xa sibahle izihlangu izihlangu kazokhangela izihlangu apha sibahle khangela izihlangu yabona ubahle utheni utheni ubahle sibahle izihlangu izihlangu oh zizihlangu ezi yes okay masizibeke apha izihlangu sibeke apha Mm. Ufuna uzama ulithanda? Yima sinike uchance luthando uqala. Yafuna uzama luthando? Ithini? Ijezi. Mm, bana nomncedi noluthando. Because jonga ngubani lona? Qala ujonge jonga uba ngobani abanobomi. engo i abayi-two ewe siyahlumini mamela luthandeni ihempe ihempe ihempe sihlumela izakhe izothatha izothatha apha ihempe luthando itsho ihempe eke ihempe phinda ihempe okay masitshoni sonke ihempe yho anisashawuti yho oh nantsi ihempe oh good yho sinomshata kakhulu heyi iindlebe zam zawuvaleka he okay masithatheni lena ke ngoku phakamisa isandla phakamisa isandla yeyi wasinto uba uflower ke yena ke bephosiwe nayizolo ngandifundele flower khe siyive uflower uzawuthini um uthi uflower ijezi bani uzawunceda uflower kungaw kungaw ha-a nantsi je kungaw jonga apha Eh, uqunga ukajonganga nokujonga apha. Ahlumini? Iikawusi. Iikawusi. Iza ahlumini. Iza, iza. Izothatha iikawusi apha. Oh, nazi iikawusi. Very good, Ahlumini. okay hayi ke ndizawubuyela kuwe ke ngoku leli bulibize kuqala luthando lithini ijezi very good phinda uyalibona lijonge phinda ijezi masitshoni sonke iza luthando uzothatha uzothatha uzokhetha apha u hayi kodwa niyakhwaza mani heyi Ooh, thank you Luthando. Ne? Iijezi, kodwa le yam ijezi iyi-one ne? Inye leni, azikho ninzi. Okay. Nantsi ke ngoku yokugqibela. Masitshekishe umntu osu. Ibhrukhwe. iblukhwe masitshoni sonke okay ize osulu izothatha apha asixhume apha le blukhwe oh nkosi ibhulukhwe okay siwagqibile amagama ethu ndiyathemba sowuphinde walibalelo wamagama masijongeni ke ngoku apha besithethe ngezi mpawu masikhumbuzane eli eh, besithe liphawu lantoni na kanene hayi game kungawe rukutsa luphawu elo mama luphawu luthini lo mama he uthi luphawu lo mama ngubani uzomnceda kungawe luphawu lothetha luphawu lentoni rukutsa Liphawu lokuthetha. Liphawu lokuthetha. Khwaza rukuzi liphawu lentoni? Liphawu lokuthetha. Masitshoni sonke liphawu lentoni? Liphawu lokuthetha. Abona ke bakhe naphinda nakhwaza kwakhona. Nam ndizawukhwaza kakhulu futhi. Mamela ke. Into. Mamela. Sithetha liphawu lokuthatha and xa kuthetha umntu ongumama uzawuthini masithi uthi umntu ongumama hayi ndisaya kulaa lali ingaphaya uzawuthini xa ithetha ndisaya kulaa lali ingaphaya okay xa ingumntu ongutata xa ubonile ke ngoba ngumntu ongutata uzawuthini galimo mama yes xa kuthetha umntana xa ubona uba ye inkwenkwana lithethayo uzawuthini yabona mani yonina ndiyandithanda mamela ke awufuna isigebenga xa sisigebenga ke ngoku uzawuthini dum dum dum okay masigqithe ke ngoku eli besithe isiphawula ntoni eli belithi hayi mi masiqale sinike abanye abantu itshansi yanga hayi uyanga zange ndimbize apha yanga liphawu longxola uthini yho hayi ye ha ah, andithi liphawu longxola very good mamela ke mamela sawufunda ngenye indlela ke namhlanje asizofunda sonke ne yiphi irow yam yokuqala nantsi irow yam yokuqala kaphakamise isandla irow yokuqala okay hayi hayi luthando mayiphakamise isandla irow yesibini heke irow yogqibela heke beka ke isandla okay ixesha lesikolo ixesha lesikolo ixesha lesikolo he because ndifuna ujonga pha incwadini jonga pha incwadini hayi gawume ezintle yhu asinefreedom eninzi apha kule klasi okay aba yabokugqibela ke ngoku sinxiba iikawusi ezimdaka Hmm? Sinxiba izihlangu ezimnyama. Sinxiba izihlangu ezimnyama. Izihlangu zethu ziyafana. Oh, very good. Ne? Okay. Hayi, andikafiki apha ndulathe apha. very good sithini sinxiba iijezi ezibomvu injalo injalo Lixesha lokuya esikolweni. Lixesha lokuya esikolweni. Very good. Nifunde kakuhle ne? Mamela ke. Sigqibezele ke ngoku. Sakubeka apha le ncwadi ne? Kawucingi. Aba sijongile into yoba benza ntoni phambi kokuba baye esikolweni andithi? Ha-a ima. Siyibonile ne? Kawucingi ke ngoku wena. xa ubuya ke ngoku esikoleni ufika kokwenu ha-a khanti ndiphakamise isandla ndithe cinga xa ubuya esikolweni hmm. ufika wenzeni ndifuna uthatha nje izinto zibe zibe zibe ne ozenzayo xa ubuya esikolweni buyile ngoku esikolweni siphumile isikolo uyahamba uyagoduka ufike wenze ntoni hayi cinga qa cinga cinga cinga imaki im im im okay igqibile ucinga ne ngajonga jonga kulo mntu uhleli ecanga kwakhe ngamxelela into ubenye ufike uyenze ndixelele ndixelele into ibenye ufike uyenze xa ubuya esikolweni mxelele mxelele Okay, okay. Okay, jonga kum ke. Hai, jonga kul. One, two, three. Good. Umxelele lo mntu uba ufike wenze ntoni xa ubuya esikolweni. Uzawuphakamisa isandla ke. Mandibhale apha. Sawuthini xa siyibiza le yethu? Because sizayibhala, sizayenza sibe yincwadi le. Sithi xa ndibuya eh. xa ubuya xa ubuya esikolweni umntu oyi-one makandichazele siphe sihle okay ima ima ukhulula ntoni uniform uniform yintoni iuniform khulula ntoni okay ufika ukhulule impahla yesikolo luthanda asikho sebhedini apha ufike wenze ntoni luthanda xa ubuya esikolweni okwesibini ndinxiba ipijama then ndavuka umama wamvusa okay uba sowufika ungena epijameni wena ne okay very good usibesihleni ufika nxiba impahla yakhe esikolo andithi mntanam eke and then nguba nomnye um ndifika ndikhulule ugqiba kwam ukhulula nditye okay ufika niyambona wenza ntoni wenze le nto yenziwa ngusiphesihle ufike wakhulula kodwa yena waphinda wongeza wathi afike atye ke okay buhle ndasekhaya ngikhulula impahla ogqiba ko ndiyodla buye nditye jonga jonga ndijonga eboma bathetha into enye Ngoku qha wongezile yena uthe ufika akhulule atye yena ahambe odlala andithi oh, zintathu ngoku ezinto sizenza xa sibuya esikolweni sihlumini khwaza khwaza andikuva Ngikhulula impahla yami yesikolo. Eh, eh. Ngikhulula eneyihlangu yesikolo. Ngikhulula eneyikawusi yesikolo ndiyodlala. Yho, uzibale wazibala yena wathi izihlangu zesikolo uyazikhulula, iikawusi zesikolo uyazikhulula. Andithi ahambe udlala. Okay, okay, sizayigqibezela ke ngoku lena into xa sesi xa kufikela xesha lethu lobhala andithi? Okay. Luthando, siselapha sonke.